するしないどうも日向太子です今回のゲストは小林 g プロですよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ麻雀の匠ルールはこのようになっています なん2曲開始です手配開けてくださいゴーさん親がやってきましたドラワン現状ラス目ラス目ですね遠くなりましたね皆さんがねちょっとずつちょっと遠いですねよくこう親で連チャンしたいですねっていう意見にちょっと物申したいっていうの聞いたんですけどそうですねよくこの点差、うん、連チャンしたいですねって言われるんですけど別に僕連チャンはいらないんで、うん 点数が欲しいですね。シンプル。 <laughs> わかりやすい。いあの、うん、こんな、この手1500上がってもしょうがないんですよ、この点数状況。だからよく言われてる連チャンしたいですねじゃなくて、点数欲しいですねが正しくて。ね、あのー、できれば連チャン目標よりも普段よりも大振りでいかなきゃいけないんですね。うん もう逆にこの点数状況だと連チャンしなきゃいけないから普段より安く早くっていう人がいるんですが、それは大きな間違いで、 <laughs> あの、安く早く行くのはトップ目、あの、展望を持ってる人が曲を流す時の言葉で、点数が必要な親の時は、連チャンをするんじゃなくて、高い手を逃さないことですね。で、もうダメだと思ったら仕方なく、天敗連チャンや、あの、1500での自曲期待もありますが、 基本的にはこの曲で最大限の、うん、最大の上がりを取るのが目標になりますね。こう始まりましたってこう迎えた時にあの連チャン目標じゃなくて大きく育って加点することをまず目標に持ってくださいってことですよね。そういうことです、ね、はい皆さんこのようにおっしゃっております。はいはいわかりやすい説明ありがとうございました。いいでは親行きましょう。はい、はい、この手これリーチはまあこれ大体リーチになりますね。これを見て食いたんと思わない方がいいですね。 はい郷さんの目には食いたんにも映ってるわけですねあのー、親点数が必要な親番じゃなければ食いたんにも見えますねうんさあどうなるかいってみましょうわあ、クイタンっぽいな <laughs> これ来た時点でもう一度クイタンっていうのを。リンピンポン、カンチーピンチーとかしたらすぐ上がれそうですが、はい、 それはあの点数が必要な時の打ち方とは、うん、ではないですね。なので今回は今回は連チャンではなく高い上がりを目指した打ち方ですね。つまり出てもンピンあたり出ても泣きません。泣かないと、はい、はい、ということですね。連チャンは高い手ができなかった時の仕方なくやり込むのなんで、うん、リーチって言われて、リャンピン切りリーチって言われたらしぶしぶ泣くかもしれません。 <laughs> 相手がリーチという 宣言だったらですねあおこれはチーピンをチーしての3個とか見えてきましたねじゃあ泣き回りですかつもり3個になるなら泣くかもしれないですねなるほどまあただまだまだ泣かないとは思いますが2つあんこになりました形が半ヤオのチーしてつもり3個結構やるんですけど、うん、26オールって言っても誰も払ってくれないんですよね 500オールだろみたいな目で見られるんですけどそこまでのビジョンがあってのねなかなかこうすぐに受け止められないですもんね開けられた時にね、えー、あそれ3本の仕掛けでそこから泣いたんだみたいなことですもんね、えー、ピンきましたけどこれがいつを見るかドラを見るか、うん、3話ドラ、まあ、3話引いても使えるんでいいわけですよね5が言ってくれますもんねはい、うん 母親番中です。何2曲。RTD でこうリーグ戦じゃないですか、えー、何ハンちゃんも打つそういう時にはこう無理強いというかよりも自然にこう一つでも着を上げることを意識がけてるんですかそうですねこの点差、まあ、このままいくと結構ラスでしょうけど、うん、まあ、5000点1万点ぐらい増やせば 誰かが落ちてくるケースはいくらでもあるので3着だったりは、ね、3着か2着は拾えると思います、うんうん、お3ピンを引いた来てますよ伸びてますよこれはまあ一通のいいシャンテンなんでパーピンは切らないとして他にあるかなチーソーかまあ 一見チーソーがいらないように見えますが、うん、じゃあこのリャンピンをどうやって使うんだろうって考えると、どうだろう使えるかな。まあ、くっつきですね、次がね。まあ、くっつきのいいシャンテンなんで、基本的にはまあこれができていて、うん、ウーピンが頭で、パーピンとはチーソーのくっつきなんですね。うんうん、まあ一応後継にもなりやすいですもんね、えー、7もね。じゃあ、両方がいいんですか多分これね、うん、両ピンがいらないと思います。はい。 こうねくっついた状態で見るとなんかこれが一人ぼっちでいらないんじゃないかって思いがちなんですけど、まあ、多分これはくっつきのいいシャンテンっていう認識があればジャンピン切りでいいと思います、うん、麻雀勉強中の方にもねこういう形はすごいためになりますね3面ツ1ジャントができていてこのパーピンかチーソーにくっつけば転廃するっていう形ですね、うん さあ老僧が出てきた高め一通の四面ちゃんリーチとかになったら見逃しもありかもしれないですね四面ちゃん五面ちゃんかなピン引いて、はい、GP 引いてリーチすると、うん、イースピンサブロー9ピン待ちになるんですね9以外9以外は一通ならないんですけど、はい リーのみ上がってもリーズも上がっても、あの、まあ、リーズもならいいし、リーチのみなら一人天杯の流局でもいいかなと思うんで、CP 引いてのリーチだったら結構見逃しはありえますね。うんそれも踏まえて今かん決めておくわけですかそうですね。CP 引いたらどこまで上がるかなを考えながらやってますね。えじゃあちょっと違う未来で運送とか持ってきたりしたら そうですね考えとくなう空想とか空想とか急送とかをどうしようかなもうお安くなっていろいろなくなって、ねはい、取らないパターンもあります先輩、でここで考えるのは連チャンじゃなくて今必要なのはああもうちょっと先手取られちゃいましたね、リャンピン切りリーチいやーよわからないですねあんなね、リャンソーパーピンリャンピン まあ、リーチがかかったらもうさいあのスピードを合わせに行きますが、はい、もしリーチがかかってなくてつも運送とか急走だとおそらくテンパイ外しますね。あの散々言ってる通り必要なのは連チャンじゃなく連連チャンして、ね、うん、次の曲に小山上がるより、うん、これ小山リーズも一通の4000オールのいいシャンテンじゃないですか。自分のね、うん、現状がだからおそらく次曲のハイパーよりこの この曲を4000オールで上がる方がいいと思うので基本的には具形のリーチのみは取らないつもりですただリーチと言われたので仕方なく <laughs> 間に合わせますそうですね相手はもうあと一手で上がりまであるわけですからねさあそんな中でこれどうですかこれこれ難しいな <laughs> これまあーピン切るとタンヤオのーピン切るとタンヤオのカンチーピンまあ手代わりもある して数ピン切ってリーチって言って即決に行くってもないこともないあと一応まあパワーピン切っても先輩はなるんですねシャンポン持ちですね、はい、のシャンどうですか追いつきましたけどリーチって間に合わせなきゃいけないのでやっぱりテンパイは取るんですよね、うんうん、でいーピン切り玉か数ピン切りリーチか、うんうん、ならすんですよ まあ、イーピン切りリーチもありですね。イーピン切りもあり。体感悪くもないですかいいピン切りリーチも悪くないな。街は、まあ、パーピンが2枚出てて1枚使ってて3枚出てる、3枚見えてるんで、うん、1ピン固めて使ってる人がなかったら結構たくさんいそうな感じですね。といっあんこで持たれてない限りは、まだ山じゃないかということですね。うん、さあ、小林剛の判断はいかに 難しいどっちだろう <laughs> 決め手となった理由も込みで、えー、ぜひ教えてください、まあ、理由は、まあ、やっぱ点数を見ていいピン切りリーチをしそうな気がしますねただ上がるだけだったら数ピン切りリーチかいいピン切り玉かどっちかだと思うんですが高い手は上がらなきゃいけない状況なので、うん、えー、いいピン切りリーチに行きますはい ここで追いかけました2点リーチ2番手のリーチとなりました現物が出てくる果たして地域はどこにいるのかリーチ後に私は結構いろいろリーンするんです今ねあれ、はい、今ちょっと一周の間になって並びが変わりましたよ これはどういった意味があるんですか基本管材は端に寄せるんですよねあなるほどあのあの手の近い方にそうですね例えばこの辺から缶とかやってここの2枚なんだろうっていうのがあるんで <laughs> おかしいですもんね関材は端に寄せますはいそのための今並び替えでした、はい、さあ一発目あとあの、うんはい、ソ層の上下とかも直してたりします向き向きですかリャンソ層とかローソ層とかのソ層ズの小さな上下をきれいに直してたりします 正直言っていいですか、ええ、私やるタイプです <laughs> そうなんです私ねソーズとかピンズワンズ全部上下揃えたいタイプで、えー、気が合ますねそこは、うん、珍しくありがとうございます <laughs> では気合い入れてあ気合いとかないですもんねいいわ通りましたね、うん、まだまだ通ってない範囲の方が多いですからねお互い様ですけど、ええ さあ綺麗に並べ終わって <laughs> すごく優しく扱いますね灰を、ねソソフティーなタッチでキューピンよしよしよしよしそういうことですねすっぴん通った心の声を出してくれたんですね、うん、はい、なるほどで、まあ、放送体験だと僕特にリーパイは綺麗にしていて、うん、あ意識されてる、うん から、まあ、入ったところがバレないようにリーチ後にガチャガチャするのは、まあ、あんまり普段の作法としては良くないんですが、やっぱリーチの手配パッと映って街まで完璧に分かった方がいいので、うん、上下まで含めて綺麗にしてますね。はい。そい好きです。はい。通話も通った。でまあ両層の上下とか気にしてる分、うん、ああそこひっくり返したからマンズだとか読む人は勝手に読み違えてくれる あそういうこと、はい <laughs> あ、まあ、防衛のためにもなるし面白い考え方ですね、えー、そっか一番わかりやすいのマンズですもんねあさあ g p も積もりました2600オールはいリーチタンギャオツモこの時に裏ドラのレイみたいな感じはあるんですかあんまないっすね失礼しました さあ今回カンチーピン勝利しましたねそうですねえーと、しかも簡単やおでテンパネして2六オールって結構大きかったですねしかも今回この曲初めてゴーさんのリーチが聴けた曲となりましたねそうですね <laughs> リーチっていうべきだいや大丈夫ですリーチでいいですか大丈夫です、はい、はい、さあゴーさんの上がりが決まって連チャンとなりましたご視聴ありがとうございましたチャンネル登録よろしくお願いします 次の郷さんの親もぜひ見てください。